高中高中可以打得不错，为什么现在上了大学就这么堕落呢？是是变胖的关系吗？你打算在高中时候练到什么样的程度呢？那你到底来干嘛的呢？那你你对于你下一个阶段有什么想法？